Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tərkibində işğalçılara qarşı vuruşan xarici legionun döyüşçülərinin növbəti görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda legionun snayperlərinin düşmən əskərlərini necə hədəfə aldığı görüntülənir. Oh! Good for a little high. Oh, you cleaned that fucking car out there, though. nope, stop, civilians. I see you guys are having fun. <laughs> 40 meters back to us. What did you say? 40 meters back to us. That was too long. Yeah.